gwegeza obeeka ettaka lyotunda ofuna omuguzi lwolaba abantu abalala baako omumotoka gyotunda lwolaba abalala abagiriko resources must be for fighting for kyova olaba weokwata obukulembeze tomalaga buta aa ah, ah, tota bukulembeze bwonna obwababuloga nkyabwagala bwenti bwe era wempulirira toyagala wa president wa bloga e e e e e e we employ all means ye museveni nze nkoppa museveni teri muntu gwenkoppa mu nsi nga museveni i am doing exactly how museveni has managed the country so there will be no change in blogger association for long time to come naye nga bannonda akalulu weekali okopa nze nkopa museveni ensi yonna nze nkopera ddala museveni ondabako mupate museveni does not party abanyankole baagala omwenge naye museveni tanywa mwenge abanyankole ku mwenge drinking beer musija <laughs> ja sima jangubako senga nalinyaomwenge senga gwanzite abanyankole baagala omwenge naye museveni tanywa mwenge aha nze nkopera ddala museveni so obubaka buno engeri gye tuli tugenda kwesimbawo ku babuloga mbuyisa butuuke eri omuntu yenna ayeyagaliza ekifo ekyo ebintu mu nsi byakulwanira teriyo opportunity gyogenda funa isire bwofuna ekintu kinyweze nnyo nnyo yesi bwe bantu batugamba nti work hard simanyi have persistence simanyi ate katiweofuna persistence ngaate bagaa nti simanyi vaako how will you get persistence eh? <laughs> saalayenza kati onjagazaki beere wakayanjawo omukazi owa ipiso oyo neeretera obuzibu eh, oh, oh, oh. bwagenda womusajja omusiwufu wadde womusajja omunyirivu tasalawo amaaso gamuli mungalo gamutemya butemya gati senga nfunayo omusajja mu amerika nja mutwala butwazi mu amerika kayanja amanyi nti omulala yenna ayinza omunzijaku si kayanja agende yetikka ebbugga lye avudde wala <laughs> abula kayanja talya bugga yalivaako yali etikka nnyo ngaakyali ennakisunga ensi banekyolwanira mu nsi banekyokola ki bw'okwata ekifo bwoti tota kati okwesimbawo kutuusa essaala yenza agenda vuganya adija kigozi liitaka gwavuganye emiri smith ekyuli simanyi oba ninayo wokuvuganya mirundi juniya avuganye sekulitale geno mune ba tiktok agenda bayi nkurudiga mulemye okwewa obukulembeze social media ezakulembera tiktok agenda bafunira section mwe namwe mbafunira abakulembera gezo wakanye president w'emitimbaga museveni kyakolera ddala naye kyana kyange nga museveni wakikoze bubi kibajoyisi baagala n'abasirikale lwaki nsagala muntu ankonera ku joyisi baagala naye bamukubya supule n'alyokaavaamu nga yenna wapinka <laughs> omwana joyisi I'm so proud of you. Same time, I'm so. Nkutia nkutia ndaba nga Joyce, you were so brave. But I'm proud of you. Mitiana so so. Oh, Joyce. emukazi eh, eyali eh, eyali eh, chifu editor wa NBA so musala guba gumumala naye omulaba emitiya nakyokka ggwe otudde olya buli emanya omusajja nanamirira omusajja beitai kubanga tolina kyokola tolina kyolwanira the moment weweesiba ku byobulungi nti byebikutaddewo omusajja mm, mm, mm, myaka kumi nga ipisi ziyise ng'ennywanto zigutti kati woonoba ebyo byodipendinga kowedde ffe tuli ku bakazi abalina kye balwanira nga naawe olina kyolwanira eh, bw'ofuna obwero sitota <laughs> kati njagala kwesimbakawo empe naye muganda wange kati enkokola ziryawo abas buli kintu kati weekiri tolaba kisegerenya mulwadde weesimbe ekawo empe olabe <coughs> Oh, ayagala yita mwana opoozi ndi nina okwesimba ku sadirinya ensitu gino gibamu nga tulwana we fight <laughs> soldiers only if you can't soldier on go back to your mami's house and sleep yes genda wamama wo webake nensi yabakambwe mm. mm. <laughs> balistatimo for president vlog association eh. e eh, balista tima ina kulira ba tiktoka avuganye miki naye kirungi olina olonda diaspora nolonda ne uganda e uganda wano njalonda miki abadde agenda kukolaki tayina <laughs> waliyo omupiira gwaba tiktoka ne babuloga tiktoka tebayinayo omuntu nogo ayinza bba wa sponsorship babuloga twafunye dda kombaka yataddewo miliyoni emu tebayina wadde amandaazi rights for made association e weri kayanja yatusuubiza embuzi naye ebyakayanja omala kukwata mu ngalo booti olwo n'omanya nti kayanja akuwaddi <laughs> nga kayanja talinakukwasa tosuubira ekintu kyonna edide mekita dieti ekabalagala behind kfc teryajja kukulumyanjala kuba kfc eryawo kama make it a date bloggers omujozi gwo mwagulabye namba 10 kyuli ndudde ogenda mu kisaawe ndudde neeraliikirira n'amagumba naye njagala okukakasa ninovaawo nsaza omuntu n'ekisiikirize kye mpumule ekyo kyo nina okkikola hmm. ekyuli nina okufa nga nepansepanse ku nsi kuno kubanga munaye simanyi bino abeera mu ntaana eyo sibitegera buli wendowooza entaana allahumma salli kabira jalla jalalu buli wendowooza lwegenda ova ku nsi eno mpulira nga ebyenda binnuma mm. nensalawo nengaayi kyuli nyumirwa kuba obudde bwonna ng'osembedde ennyo ikyuli totuuse okumpi anti buli luki osemberera entaana tijja nnyo rickman rickman humodu brushan oh how are you doing rickman yuliute tell shira to call me i miss shira's voice later call me why didn't you put me in the video i am looking for someone to put me in the video sizamani yanimba video kumbe bamuyite eka emisinde gye yayita entebe teryagimanyi hey, eh, eh, hey, eh. hey. omukazi omuzungu ateeka mu order sizamani yali mu order anywa enjaga ne bwayita eri kukubaddukawo hey, thats what you get when you are focused mc noman wagwa ndeya brother nga nkwagala weebale kuyimba rege mulungi Oh, wayimba abalala ne babivaako geti nga nominated tufuna awaadi tukoya awaadi z'omukaama ejjanga tetutegedde eya nomani gye tutegedde mc nomani loli wo wayi please please please please en essimu giveeko togikubako otyo e good lord who that teekamu silensi era oyagala aba bobi wine beeyogeze yogeze <laughs> weebale kuyimba rege musinomani tufune ku awaadi tuludde ofuna ku awaadi dolini kabalebe nga simulaba simanyi omusajja yakomyewo ku night shift <laughs> yali alowooza ofumbirwa kajanja naye ngaokuyonsa omusota weekuli bw'oba toyagala kukola oyagala okwevuga mulengirova omusota weeguli essalambwa yonsa essalambwa <laughs> uganda eyina emboozi mujjukira emboozi zakakalabanda mu pulayimale abasoma mu kisulo tewaaliyo kakalabanda simanyi lwaki bannauganda always bayina ebintu ebiri mithico nti waliyo kakalabanda mukyalo wetwatambulanga nga oyagala bbeera wakati nti on assumption that bali ali mabegana mumaaso africans balina belifu nti there is someone blocking my luck there is something blocking my blessing waliwo olunaku omuntu olujja olugenda okweggula nfuna essente tolina kyokola tolina kyotunda mbu naye osaba katonda omusaba ki nze ntunda makanzu naye n'abeera awo abantu abagenda ennyo mu kyaki ne muzikiti be bamu abagenda mu ssabo because bagenda balina ekintu kye baagala ossaba kati bwe kigaana kati senga nze ekyuli ŋŋenda mu kyaki ennyo ne muzikiti nti nsaba okufuna omwana senga simufuna ekitegeeza nzirako kugenda wamutuula ku ngo africa nezibayina ebintu byebityo nti always there is someone blocking his rack or there is a family member after him there is somewhere where there is they tied his rack on the rope bogus thinking <laughs> omuntu naddambya ekisulu nti balabika waliwo eyakusiba emikisa gyo bakuyoola ettaka simanyi abayimbi bagenda mu nnyanja mwana gundi is blessed kaka blessing balowooza nti kintu kiri awo kijja nekikugwira kenzo is blessed kenzo is blessed kenzo ateekamu waaka gwe nooba toyagala byakola yabimanyi babikolera kati gwe noddawo siba simanyira basiba bateekamu waaka obwo obukazi buteekamu waaka kadduka emisindo menteyininga gwolyawo olya buli ogezza ogutwa ogubuta omusimaide yabodde seminyimi ogudde eddalo mukwano ogudde eddalo hmm, africans balina ebintu ebyekisiru simanyi gundi atuloosa okuva lwe yafa tetumanyi we bamuziika buli ssaawa abatuyita tumukime n'omugamba agakuyitawa di ng'abagwa mu nnyonyi tebabaloosa wotava mu bintu ebyo saakoyo tekyuka sente zo zirigenda wa musawo buganda <laughs> wotunuulira omuntu agenda okukuwa obugagga african people bazimba caca enene n'emizikiti ne baziyingirawo ne batandika okugamba katonda mbw ate basaba mirimu <laughs> eh? eddiini yaabwe bwe batakolekitinga wamu bwe batakuŋŋaana tebaba mu ddiini alina okugenda ku kyaki buli lunaku this is where he gets the belief nti waliwo emikisa gye gigenda osumulukuka simanyi eisima <laughs> senga saibusiramu senga nakola dda kyaki kuba ebigambo byobagamba mbimanyi nemubeera mu kyaki yes esabo kati ngaessabo linnema litya how kan essabo kulema ichuli church to tell you what, go, go, what is of <laughs> nze nze nina ebigambo by'omuntu agenda offa akubiddwa accident ayina kansa mukyala wanobye owolukindo ewolubuto atayina bazadde nze nina ebyomugamba solongaazi obwongo bwe obukiipinga mbu simanyi waliwo akutte blessings oli mwangu nnyo wakumanipulati nga ze mbadde mwana wa walukulisonol infe z'abanyankola abo we bajjidde mu kampala simanyi am looking for post office simanyi weare looking for ranch abo webatereredde abanyankole bakaterera bakaterera mu kampala babadde bajja ne batutawanyizawo kupa n'omwetolooza ti anoonya posita kati ekibuga bakiyize bakizaaliddemu abantu naye nga nkubuulya senga tovaamu mith bintu byadda e eh? omuntu n'afa n'omala wiiki bbiri ng'okyakungubaga ogegwegwegwe bisiriyas buli womukubira gundi twafiirwa mwafiiriddwa dde wiiki ewedde kati oli ku bya wiiki ewedde nze isimuofa kati nenkwerabira ogenze nze mbeera njukira bantu bendaba ate ofudde ate nze nziraawo ofudde abantu bagamba isima mami waafudde nga tutulaawookaaba nengaawulira nno bano mwyina simplisi temulowooza amaziga gategeeza payin amaziga tegategeeza payin amaziga oyinza okugakozesa kyoyagala depending on the circumstance nabagamba nakebera mu biology payin tekwatagananko na tiers There is no way in the body where you can tell me or get a study that pain connects with tears. Neme mulo uza maziga gata gezo na kuwadi. Wofi wanola babaka wolo uza wakabila kugu. Bali wakabila bantu babi baba fakod. Yes, emotion is zezile maziga. Na ye pain. Tola bantu bantu magumila pain. Inze isi mangendi la kubintu katondanga we ya vikola. Oza alibuwa. Oza alibuwa. n'oyavula n'otambula n'okula n'okaddiwa n'ofa n'ovaawo abalala ne basobola obbeerawo sisobola kuddaawo nenakuwala nnyo nti omuntu yafudde ngaate yazeewa mukama we yamuleeta nnakuwala ki ku mutabuliki wenjo nnakuwala naye era neyinja kukkiriza nti mukama wamuyisi ninaafiirwa namala wiiki satu yenna yegongobaza yenakuwaza najja ku mulimu mwenna nabakuba ennaku buli wamubuza nti sa yafiirwa sisitawe yafiirwa sisitawe yafiirwa antiwelewa please life has to move on gowa mutondo oba wamusanga ku nsi eno b mwina nnyo ebintu ebirimisi bakyababba nnyo ti simanyi waliwo antambulirako waliwo annemeseza ofuna viza tewali akulemeseza tomanyi kuddamu bibuuzo azisimpazidat naye gweolowooza nti waliwo abuloki nze simanyi toyogera bwona oyogera tojja yita ku airport people with bad eye and evil wishes eh, eh, ebyo byonna byabantu batalina confidence obadde ki nafunye visa gamba ngenda america mbusimanyi toyogera wenjogera visa nevaamu mukatabu ebintu ebimu abazungu babinzijamu birifu zange zanjawulo nnyo i come to reality very fast ekyuli afudde inna lillahi wa inna lillahi lajuun nga ŋŋenda ku supermarket nti olwo siirye piraawo mbanze nja kulya leka naawe nva ku ebyo okufa yesuwa ddiiru yokka gy'olina ku nsi you are guaranteed chindu choina ku guarantee is that you will die so why am i supposed to live under fear ngachimanyi its guarantee nkola lwe nkola byennina kola mpaka lwe nafa yeah that actually alone is <laughs> nebadda ku chaki simanyi ati nebebuuza pastor jajja sente azijjawa azijjawa ebigambo byabagamba buli lunaku tobiwulira nze nina abantu abantawaanya muisma am your fan hey, eh, i have been following you from sweden hey, eh, eh, n'olwensonga eyo njagala onsalireko kusiiga enyumba yange n'omwa mukwana obadde oti kampani ebyo ebimanyi kampani tebimanyi oba onfolowinze kuva sweden nange mbadde nkufiidinga content from sweden kati oyagala compromisinga ku being my follower with Joe working nze nkola mu company bamuhamadi musa ye bakola mu company bebamanyoloza bagenda kuwa sente kusalirako kuba oli follower mubirekera awo ebintu ebyo onfollowinga kubanga nkuwa kyoyagala buli muntu ayamba munne wetutuuka mu byokukola ate tondeetera ezomboozi i have been following yes thank you so very much ompadde n'omulimu thank you nga nti nsindika bakote abakwotinga abakwotinga webakuwa kotation nate toŋamba ebyo musimanyi obadde onfolowing mukwano oyoyinza okgera mu dduuka ya siraga sumba nogamba mbadde nkufolowing mpayo ku brazilian air how is that connecting eh? please tubeere twegoberera ngongoberera naye bizinesi esigale ki bizinesi i dont nze sinza afuga kombaka muhamadi musa yajja afuga era wagga muhamadi musa yagoba baganda bange mu kampani yes naŋgamba tebajja kusobola kati what did I have a choice i have to listen to him kasita agamba tosobola tosobola ebyokuba nga tuli baluganda tuli baluganda tugenda kwawukana kati otte kampani kuba tuli baluganda muhamadi musa ye direct kati weyataddewo akakadde nzi nakataddewo nkayina naye yaŋgambye komba kayeetaaga promotion tutaddewo akakadde ku mupiira gw'ababuloga nange nze nyini akakadde nketaaga naye oli managing director hmm, temusuula kampane yange ebintu ebyo bisimanya have been following you i am your follower sibyagalira ddala mu bisinensi lord and clear kiraga <laughs> hmm? sumba omugamba akuwa ebrazilian yo yakubanga akugoberera omugoberera agamba lekeraawo stop yes edduuka lya siragasumba ekitone ennyo ogenda oddifuluma ngaokozesezza obukaddo bubi naye alina kyayinza okukusalirako kuba omulaba simanyi olifaani walikimani it dosnt work twerespecti nga twegoberere webituuka mu kusiiga langi woba omatidde bye tukola please bear with the minimum cost ekanzu nkyayinawo satu muzinguleko kigwe figo wa nimbo gule kanzu incha lero luli chokoli mugagga eh? bana uganda tebagala kintu kibayita trust nze nkolagana n'ebitongole bingi ku trust nene bamalirizanga bali muncha lero encha kani samuwano nyinza nti okuleetera diru ya miliyoni kumi nonziza muncha leero nca leero ate nze munnayo omuntu wankumpanya sinyiiga mba nkuwonye hamisi kigundu yakinjigiriza hamu n'omubba miliyoni kumi n'omugeta n'ategera nti wali olimba akuwa miliyoni kumi nesi nattaano n'ajjamu ennambayo abantu bagezi waliwo wenkuwonera nze wekkolera nomaking okuba mbu simanyi nze sibanja ikyuli sibanja kirira yanyonza okkubira omuntu nti mubanja sente nkuleka bule simba nkuwonye hamisi yakinjigiriza ne yasiini ate mmeka obwongo bwotutte nziramu nenkola endala mhm. <laughs> kati nze wembanga nkubanja nolaba nga sikunyega gwemanya ndi mukwe ndi mukwewe ndi mu i am distancing myself from you tekiba nti sijjukira mba nzijjukira bulungi especially kasitonga nti ekyuli enkya olwenkya nelukya noddamu nogambe nkya nze kasitongambye enkya emirundi eki sente zo nga nzisaza nga mmanya teziriiyo ne bwozimpa mba siziriiko hamisi mm. yanjigiriza obukkakkamu era buli wendaba vidiyo eyo gye navoola amiisi mpuliza ennaku mu mutima era namugamba juzi nali ŋenda ku kyenali ŋenda okukola okero okero naye agi nagamba fumintiriza weyongera okufumintiriza nalokoka nnyo kubanga navoola omusajja atalina musango gwonna ku duniya navoola omuntu kunjagala amisi kigundu maama we gyamwagala buli walaba vidiyo eyo okimanyi ku mutima tansonyiwanga bulungi wallahi era simanyi oba bagimulaga enjagala maama we gyamwagala n'oyogera ekintu ekibi kwa misi maama we akutereka ku mutima nze naakamwetondera emirundi mingi naye mpulira nga vidiyo eyo ekyanuma tokola ebintu ng'olowooza bivaawo nkya ojja kwejjusa bino bye tulimu tokola bintu ng'omaze geesanga ojja kwesanga mu mbeera goyo omusajja omanye engeri gyatereezeza obulamu bwange ekyulinze ngambadde wa wansi nnyo ng'abantu bansangulizaako ebisooto abantu bajozeyikyuli ku nsi eno naye mbatunuulira kati ndi ku mapeera waggulu nti bandaba bali wansi bati toggwamu maanyi ku nsi eno toggwangamu amaanyi ate owanga omuntu ekitiibwa akyusizza obulamu nze kyobulanga kwamisi nfiirawo amisi kigundo obadde otya sia tebantwala ekitalya naye nga nkukoze ekoze nti kubanga omuntu akyusa obulamu bwo omutyanga nnyo ate nga wamuvoola ekintu ekyo kinuma kinuma nnyo nnyo nnyo nnyo mu uganda nsinga okwagala abantu aba museveni namisi kigundu yes museveni ye pulezidenti eyali ampiseeko mumaka mu ofiisi ye omanyi kyo kitegeeza gwe pulezidenti okuyita mu ofiisi do you know what it means muddeyo ne mwogera yogera naye tomanyi kyekitegeeza olunaku katonda lwali kuyamba naye nga tajja kukuyamba ojja kufa takuyambi kubanga okutuuka ku museveni tokiyita emmere mm-hmm. museveni museveni sia nze tulina nakyoyinza kuŋŋamba ku museveni naawe envaako emirundi wagindaba ena amini yampitako oba obote ngampagira museveni ngaoŋŋaana oba dde oti mulaba bagundi bano ababaka bamwe ne mugwa wansi naye lwolituuka mu museveni bwoti lwolitegeera nti oli ye musabba namba wano laagi omala yingira ntebe n'okakasa nti oli ye laagi abalala bakulimba era obawagira lwakuba tomanyi obawagira lwa busungu nti wandiyagadde naye tosobodde naye lwolituuka mu maaso ga musabba bwoti buuza abaali batuuseewo ovaayo akuyiye windo nze yanjiwa windo nze museveni gwentegeera nina n'ekintu ekirala kyemmanyi olina okunkonvinsinga ennyo okunzija ku museveni wallahi billahi tallahi olina okunkonvinsinga ennyo kuba museveni namutegeera bakuyita nti genda waggulu olabe pulezidenti n'owulira enjoka bwezikuluma bwofuuwa obutonotono munkuubo naye geyambuka amasanyalaze gali wali amasanyalaze gali ku poloti wano ne woolaba enkokola ziri wali jalla jalaalo wootuukawo lwotegeera musabba yaani nze lwe nalaba museveni lwe nakakasa nti tewali asobola fuga uganda okugjako museveni olwo lunaku lwe nategera ti bobi waini weerimba you canot nze kyenalaba wali nategeera museveni ye pulezidenti waali neggwanga ebbanga erikyali eddene weweerijja gwomanyi weerijje suubiza mukazi wo suubiza mikwano gyo mwerimbe bakuyite pulezidenti naye lwolituuka mu maaso ga musabba lwolimanya pulezidenti weggwanga kyeki agonda engalo allahumma salli kabiira anyirira empalaata jalla jalaalu aba musapi nga njeru nga malayika ah! okukankana kuba wali abantu batuuka wali ne babulwa ebyokwogera ah, pulezidenti omugamba ah, eh, eh, eh, nebikubula naye ekyuli omuvangako yampa eddakiika ttaano yamaliriza tuli mwaga gwomanyi okwogera ngaokutte mu mukono gwa pulezidenti n'oyogera eddakiika ssatu tomanyi kyenaliko natuuyana naye ekyuliko olwo natuuyana ebigambo byali biyigira ku stupi musabba mulaba edduka abamwerijjako nze bensekerera mbalaba nga mwekiina mwerimba olunaku lwolitegeera musabba lwojjo otegeera nti obadde ku kikya awuliriza mukakkamu muntu mulamu ate katonda tamanyi ayagala nnyo bannayuganda buli kintu museveni akirina ka idiya amanyi ennimi zeggwanga museveni amanyi buli lulimi olwa uganda kyenasinga otya ekoboko akubayo mu lukoboko e, e, embaale mu lugiso ejinja mu lusoga euganda muluga museveni amanyi buli lulimi kati ojjenga tomanyi wadde ennimi mukaaga ofuge eggwanga lino <coughs> abaana mwe mujoga abasirikale abajjudde ennyota bajjeno bavunnamire kwe gwe mukyafuna nnyo sipule wa pinki kuba lina eggwanga mukyalizanyisa muli baana bato mu nsi oyo buli kintu ky'olwanira bwekikwata kinyweze bwoti newe bakugamba nti genda oleete ejjirita tolaganga omuntu nti ejjirita nyangu yafuna nze ne bwontuma ejjirita nkukakasa nti ejjirita nzibu yafuna yejuli bwe bukulembeze totanga obukulembeze bwonna nebuba bwakika olaba mulwanira bwakika tolabanga pulezidenti n'olowooza olabye bulabi muntu pulezidenti n'agezaafa wafiira aba byali maana yafa naye nkugambye walaba ekyali e rwanda president is a special property to the country gwayagala okujjako museveni nti wamunyigira tuku understanding but you gonna carry the pain for quite some long time museveni si muntu gwolabaalaba aa ah, ah, olaba omuntu naye avaamu miliyoni ne miliyoni ne miliyoni z'abantu oyo ye musabba mwesimbemu on your own risk zeati kiyeiti museveni amanyi buli lulimi lwa uganda oba oli mukonjo oba oli koboko oba oli aluwa buliwooli museveni amanyi olulimi olwolwolimu yoyo pulezidenti zendamutya nali naye eddakiikaaga naye nga essimu eyokoboko mu lukoboko eyeggulu mu luggulu eye aluwa mu lwaluwa yekampala eyekamuli buli essimu y'ekitundu museveni tova ku main uganda yetaga president museveni nyo nyo tetwetaga pulezidenti ayina baana bakyasoma akyasobola pate simanyi bamuyise ku mikolo simanyi ali mu bya serefi alina eswaga awo sibe ba pulezidenti pulezidenti ayina okuba nga ali ku levo eyasukkuluma e ebyo byonna museveni takolanga ku pate museveni takolanga ku pate tino museveni alina pate tukoledde museveni tetubeeranga ku pate naye noobalaba tannafuna bukulu atava mu nsi ndala yeewuuba eno yeewuuba eri amalala gabalinga amalala nti tubawe eggwanga tetusobola bba waggwanga tetusobola wa muntu yenna bukulembeze ffeffekka abasobola obukulembeze tulikamu ndi wano mumuzigo ndabyeko nga nina ebizimbe tulowoleza ggwanga humwayo humwayo olwokuba twagaliza ggwanga tetwerowoleza we are not selfish senga nazimba dda naye museveni akulaga love country first naye ovudde eri opapa tomuwa kitiibwa omwogerako ngaayogera ku muntu wa bulijjo omuseveni gwoyogerako omumanyi oba omala googera museveni akoze ekyejo uganda tetwandibadde namuntu ayisa pulezidenti mukamwa twamugamba fe abasirikale nagaana nagamba abinyumibebyo byattikyampamire yes twali tumugabe pulezidenti tuyise dikuli nobody is allowed naye museveni being human katuni nemumukubamu ne mumuyisa muje mwagala n'abayimbira ye pulezidenti w'eggwanga atasobola museveni byakola bwomuwagira mala budde bwo naye nga talifuuka pulezidenti <laughs> wiiki eno nino sasulwa <laughs> eyo tabiri ne museveni agiwulidde kati awo emisango gyonna gye babadde baninako giwedde giwedde badde kati banyigidde mu wiiki eyo anti abati mumuwozi nagenda nesagira sagira ti ah, kati bagane banna museveni simuvaako keyankwata mungalo lwaggwa walikwatamu olimanya gwe wenna anyooma museveni omunyooma lwa nugu nti tomulabangako okuza omukubira jjambo buuza ffe abamukutte mu ngalo tuti ate bwotuka kuza sipiika ayayayayayay yanyirira atula mu ofiisi naye olugiyingira n'okogerawo obuyinza buveeko otuuke wa sipiika okogerawa ne bwomutunula mu maaso olaba powe olaba excellence sprimacy eh! muganda wange byonna yogera kubanga totuukangawo mwe anita amongoli naye webakuyingiza mu ofiisi ya sipiika lwotegeera the lionesse emulimu ngaate takola bingi naye akutunulya bwoti nokogerawo nowulira nga nemuno mu matu mwonna mwegudde kati kyakuli mu nyinda avuddemu kola nnyo omitinge kubali mu pawa nonyumyamu naatone jeno owulire engalo chief justice owinyi ddolo ekyo kye bayita okukola erinnya Nichuli natukali chifuja saka. Ichuli how are you doing? Uwulida vulu unji kumutima. Sometimes it's not money. Na ye kugambi uwuli tuka muofisi ya speaker. Na ingo ugenda kola yochi. Nga kuhisa gambachi. Weta agokula wa speaker umu gambachi. Muja sigara nyonga muyomba. Nga muluana. Nga muvuma. Because. Toma nyingeri jia kutuka kusipika. No mkisa na ye guba guze. Omutuke komu gambachi. ituli nina emboozi yagenda okufa akubiddwa akisidenti avuddemu olubito owolukindo eya pulezidenti yali teyinza kumbula ne sipiika <laughs> kiriya loni woe teyi teyinza kumbula pulezidenti yampa eddakiika ttaano protoko yampa eddakiika ezi naye nayogera ne museveni n'agamba protoko tookaapa tooka tooka tooka eddakiikaaga nentegera ikyuli nzaasobola ebyokwogera abalala bakola ebirala oh, oh, oh. sipiika yampita naye namanyi ngaagenda kumpa eddakiika ntono twanyumya ne sipiika tunyumya netugowainemusesa kirungi nnyo sesa abakulu mwe mwenna abalina opi zokgenda olaba ku bakulu it is even in the constitution yeggwanga kirine mu constitution yeggwanga to make the president happy thats why tikyampamire mu state house takonkona because he makes museveni happy even dripping tears abalala bonna museveni ozabategeera museveni yategeera tikyampamire ne muwoozi n'abaana be bategeera tikyampamire bcause kiri mu constitution bwosesa president obeera okoze mandate even okunyiiza president looking okunyiiza president musango kati mutwebaze nnyo abagenzi ne tuvaayo kuba oyinza ovaayo ng'onyiziza pulezidenti bakusiba musango you are not supposed to annoy the president making him happy is, is, is bonus naye namutekako akaseko museveni yaŋŋamba akyobola abafulufiga bepanka pulezidenti amuyisa mukamwa maidota fulufiga gwomanyi kyekitegeeza ekyo it is so big ne bwogenda mu america ne bwogenda japan kimujongo nakuyita erinnya nze muwozi yampita erinnya nenfa nensala ne keke yagamba wewe ikyuli ate nga samuliiko nga siina na idiya nti amanyi naye yagamba wewe ikyuli nensalirawo keeke kuba nakitegeera nti next in, in, next president amanyi nakitegererawo nti next president anajuwa mimi sana ichuli nengamba dont stop ichuli never stop mm? yes ngenda nembagamba ebinemuga ichuli ovudde mu sweden toyinza kulaba nti yetaaga demokulasi simanyi change si uganda uganda tetunetaaga change yonna democracy is bogus to us twetaaga omukulembeze nga museveni for a very long time abaana be bakulu bazzukulu baayina bali wano tebali bweru wa ggwanga whatever happens to uganda happens to us and museveni bano abalala abaganda bawe bali bweru museveni gives you guarante we sink together we live together no one yeles nobody yeles compare abalala simanyi ali america simanyi ali canada simanyi wagendakeru museveni tagenda wantu wonna abamu tebannafuna nabukulembeze naye enaku enkulu olutuuka mbu abafamire eri ku irand sente nazitwala ezatuwali zimu zonna mu nsi endala ekifo kyokulambula uganda balambula walala nti awe bagala obukulembeze ngaani akuwa obukulembeze ffe ffe tukuwa obukulembeze allahu yaalamu tetusobola ffe ku bukulembeze tuli bakambwe tude extend tetumanyina kumanya nti kikimala olina netuka netukozinga pei netumanye temala tetumala gagaba ggwanga tukwesengejja tukwekeneenya newoba oyonya ebigambo ebirungi newoba oddukirwako abavubuka bangi tukusengejja what are your intentions intentions kizoles yes naye nga mwami nyakaana tukubidde kajambo guma hey. chairmani guma mami kyeyatukoze tekikoleka mu ttiis embaga tomegga n'oluma tenoobutateeni hmm. newewuba bufumbo nga obunywezezza saidi kiki wabukujjako neweejjawo neweenobyano byomusajja oli gwaleeta abakazi mukimanyi bulungi mu kulwanira obufumbo muli namba 1 olwanira omuntu n'obanga yava naye mu lubutu bufumba bwababiri bwobugayalirira bugenda gwegezaako olabe nga omusajja yemalire nyo ku saidi kiiki olemetereezamu ajja mmaliriza saidi kiiki yafuusa omukyala protekiti nga buli kyoyina tekintu kyoyina tilwaki okigaya tikimala kukuvaako olwo n'olyokomanya tikirwadde kya mugaso nnyo <laughs> Sha. Simanyi May, Simanyi, we live in Sweden, we live in America, we see these changes. Eh, changes z'Afrika zirina emitendera tomala gakyusa ggwanga oyinza oddiyiwa. Just like that. You have to kwekanya ziri ensi zungu. they have better structures who have, that have been there for quite some long time. They have structures that have lived for 200 years. you cannot compare it to uganda uganda still needs growth long serving presidents seven no one yels anabody yels still yeno <laughs> oh, mbagala nnyo mbagalira ddala naye bannange katonda yakola ekyuli njogera obulwadde bwonna bumpeddemu bumpeddemu hmm? bumpeddemu naye enjala enzita lindlove kalungi enjala enzita enjala enzita wi ani ankubira plus 1236890302026 kankwate kubalina sente mbagala nnyo mbagalira